Sinungaling paasa, manluloko! Tika! Later that same evening. Uy, Leslie. Wag! Oh, may G ako nung binarel. Sagala ka. Oy, teka, teka, teka. dito! OMG! Wow! Oh! my Leslie! Galing ko na! Ah! OMG, OMG, Anh đó, anh đó, anh đó, anh đó, ai đó. Galeta, galeta, você vai na cara! Ah! Ah! Galing ko, no? Aray. Oh, no! Gigil na gigil. Oh, huli ka balbon! That's mine! You should, you're mine! Di ba ba? Aray! Aray! Yung tore! Kailangan tore ka. MVP ako? Baka paasa yan ah. Magpupa ba mamamatay? Oh! Ano ba yun? Ah! Galing ko na! Oy! <laughs> Pupunta sa... Pupunta sa ano eh. <laughs> Ang bubuli! A few moments later. Sabi mo ako MVP! Bakit ikaw MVP? Sinungaling pa asa, manluloko! Sabi mo ko MVP, tapos ikaw yung MVP? Ikaw MVP! Ikaw MVP, Valir! Sabi mo ako! Isip ka. Reset. everything that happened. Welcome to Mobile Legends.